Galileo, isi anak lani, ay pulita, kung nasa dea, tungkok dea, tuwi dia, ngasanga, teman, jariya, buhu, karana katukuya, oh giga, ngomong ronan, Kami udah karena ngasang mas, karena aman dia sekali-kali kan, kanan,

23 kali 4 atau 24 kali 4 itu akan menjadi ini sehingga bukan kita di masa kanan sendiri lari kanan tidak tidak semua begitu pula kita mau anak sendiri lah apa bau di masa bingkai kanan lima itu pula maka bau anak bola semua itulah cincin pongo kita pongo cara itu jika kemana pas kemana kemana tuas kepo Iya, Keo Lani Boleh kita cincin ragu Batang ke Cincin O Cincin Tandan Momang ragu Bamenai samping Ide o oh, cincin oleh aku lambang cinta dah pulang kali thank you